sunod na nga ang kwarta Na ah, naa nga dili gasto ng uban mm. mana tanaw na naa joy mabilin ma, ma sana matigong gamay deha mo nabilin jud sa ako karon ko anak kana mm. di jud hotdon deha mm. pero akan nilagay na Ah. Maura man to, wala man magtubod. Ah, oo. Hubas jud. Hubas jud. Hubas. Wah, ay butang eh, mana? Barkada, pero wala. Ah. Wala mo kay barkada. Oo. Wala ko tukan. Pero lagi kay... Kanay mong ilasing, oy. Ni aman tayo, kuhan. Misyon. Misyon pa ta. Misyon. Naapatay buhaton sa kay nabuhi. Hmm o lugayan pag dugang uh, ah, panahon makatabang katag serbisyo sa ginharian sa Dios yeah. Diyan mo ko gamay. Testimonials ba? Mga Inyon dyan pagka-tulte. Hmm. Matawag na ko engineer. Ah, pensioner. Oh. Na ako madawat. Gikan sa imong hinaguan pagkabatanon nga nakakaisis. Oh, ta ako nga mm, pagpanagkamot sa oh. una mga adlaw then ko oh. nagtrabaho. Mm. Nya nakakita ko gaw nga maayo. Mm. Gibatang ko. Is, Oh, ito. na, eh. oh, sana na magikuan ha. Di, ikaw na ko. Kuan na po niya simpon niya naunsa na kasi niya. Ito, na ah, nagsugod na. Kuan na sa rin, na. Kasi na na ko. Eh. Natigom. Oh. Silbi. So muna yung mensahe na to sa mga batan